Du må få alt det, jeg ejer og har. Alt sammen. Råt og stå. Stop. Har I set, lille Claus? Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Så ved du, hvad der mange gange har. <laughs> 啊啊啊啊！哎！ tip top. Flot jakke også. Hyp alle mine heste!